Mike qui fait la, C'est là que fait la l'amour. Je ne veux faire des billets, je veux pas ton love. Tu cours après ma moula. La la la la la la la. On en dansera la lambada. Va droite au but, ma chérie. Je ah, tu tombes comme un moulin. Oui, quand y'a la cuelta, elle galope comme un poulain. You, est à la playa? Nous on ne vide pas les vilains. Sur les Champs-Élysées, ma chérie, on ira danser dans Et dès qu'il y aura la zermie, ah, on criera putain. Ah, si je me réveille juste avant le lever du soleil, j'aurai toujours sommeil. Pour elle, terre comme une abeille. Pour moi, t'aurais fait 20 Chanel. C'est pas la maille qui fait la, C'est l'homme qui fait l'amour. Je ne veux faire des billets, je veux pas ton love. Je cours après ma moula. La la la la la la la. On dansera la lambada. Va droite au but, ma chérie. Je te sens comme un moulin. C'est pas la maille qui fait la, C'est l'homme qui fait l'amour. Je ne veux faire des billets, je veux pas ton love. tu tournes comme un moulin. Ma droite au but, ma chérie. Là, tu tournes comme un moulin. Je ne veux faire que payer, je veux pas dans la maille qui fait là. C'est l'homme qui fait l'amour. Je ne veux faire des billes, je veux pas ton love. Tu cours après ma moula. La la la la la la la. On dansera la lambada. Va droit au but, ma chérie. Là, tu dans ma moula. C'est pas la maille qui fait là. C'est l'homme qui fait l'amour. Je ne veux faire des billes je veux pas ton love. return kama muna Tikaleki, papeti babuki biki Nyata mm, toleka, la to danse Danse, danse, pesa bisognoso to shaye Likofi obandi kofanje eh. mutuka ekufi olamuki na tongo tikaleki bapeti babuki biki nyata mm, toleka alepesala ralimba todanse Danze ne danze, pesa biso nyonso shaye, pesa biso kanda fent likofi obandi kofanje eh. mutuka ekufi olamuki na tongo Buki Biki Mia mm, tatoleka Ale pesa la ralimba to danse Dansere danse Pesa biso nyoso to shaye Pesa biso kanda faint Likofi obandiko faze Mutuka ekufi Ola mukina tonga